Goeiedag, ek is Maritjie de Tooi en ek wil vir jou baie welkom sê op hierdie reis van herstel, van genesing en van groei saam met God. Um, ons is in 'n tydperk van baie spanning, ons is in 'n onsekere tydperk en as ons kyk na trauma, is dit 'n deurlopende trauma of 'n aaneenlopende trauma. Hy het begin maar hy het nie opgehou nie. En binne in die trauma was daar sekere verliese. So ons gaan bietjie die trauma hanteer. Trauma is wanneer daar verlies is en jy beleef bedreiging. En ek dink elkeen van ons kan sê in hierdie tyd het ons sekere goed verloor. Soos byvoorbeeld vryheid, soos 'n gevoel van geborgenheid, finansiële verlies wat jy gekry het. Almal van ons het iets en ek wil hê jy moet kyk en kyk, neerskryf. Wat is die verliese wat jy beleef het? Maar terselfdertyd wil ek vir jou sê, ons gaan begin by God. Hy is ons rots, want as ons nie 'n anker het nie, gaan ons verdrink binne in hierdie verliese. En hy is die een wat sê, hy hy geniet dit om vir ons te gee en te help, nie uit wie ons is in ons swakheid nie, maar uit wie hy is in dit wat hy doen. So ek wil graag vir julle dit lees uit Jeremia in dit wat God self vir ons sê en nie wat Maritjie sê nie. Wat God self sê, hy sê in Jeremia 33 vers 14. Ek ehm um, het dit geniet om goed te doen aan jou in my trou met alles wat ek is, sê die Here. So in sy trou wil hy vir jou gee en in sy trou gaan hy jou help in hierdie reis saam met hom. Hy weet presies wat om wanneer te doen. So in hierdie reis kom ons berei voor daarvoor en ek wil graag net vir jou bid om dan saam te vat dat God ons in hierdie reis van trauma gaan vat en genesing. Here ons kom net en ons wil vir U dankie sê dat U in beheer van alles is. Dankie Here Jesus dat U reeds die oorwinning gegee het en dankie Heilige Gees dat U ons helper is. En daarom Here weet ons dat U vir ons genesing gaan gee want U hou daarvan en U sê U geniet dit en dat U saam met ons hierdie reis doen. Eindelik Here, stap U en ons stap net saam met U. Dankie Here Jesus dat ons vir U kan vra met elke persoon te gaan. Dankie Vader en dankie Heilige Gees. Amen.